그 흑이희 먼스 여 안녕하세요 흑기가 블랙을 끌고입니다 김경식입니다 아! 아니 지금 여기 후쿠오카에 태풍이 왔는데 진짜 한국에서 느끼는 태풍과는 완전 차원이 다른 거 직캔같이 가이었어요 근데 뭐 이만 한국은 同じぐらいやばいよ 뭐 이것도 진짜 신기한 게 태풍이 오니까 그리코가 창문에다가 무슨 셔터를 내리더라고요 셔터 그 이온데 安かったお菓子하베스 응? 냄새 오 어, 맛있는 냄새 나는데? 아, 안돼 안돼 야 아까 저녁 그만 먹어 저녁도 아까 먹었어 아! 니우이 토끼와 사이코네 시작해도 응. 딸딸 그냥 차뱉더라 뭐 그냥 아유 体に優しいね 이제 지읒도 대가 입맛이다 그걸 남아이가 아니야 ハーベスト 대가 이키마스 대가 이키마스 하베스토니 대가 이키마스 오늘의 이야기 토픽 무엇입니까? 스킨십입니다 스킨십 영어로 보자 S はい。엔빠가잖아빠가아이고여자친구の바보라고이야기스킨십은솔직히와트식한거에대これの最後に話すこともううスキンシップもシリーズがありましたから、う <laughs> ん、 <laughs> 昼のスキンシップ夜のスキンシップがありますじゃないどっちのスキンシップを話しますかどっちもですねどっちもでもなんか 日韓カップルはみんなすごいインスタとかでもべこんなしてるイメージがある日韓カップルだからスキンシップが多いわじゃないじゃんいやもちろん人によるけど、うん日本人のなんじゃってシャイなイメージない韓国人から見てももうそんなイメージがありますんでそれでも自分の彼女に例えば手ケチしたい時あでもそうだよそうだよだから最初のデートでどれぐらいで手をつなげたかとかもあるから顎食いとかうん あごくいってやるやつとかそれにあごくいこねあごくいそういうのに名前がつくぐらいちなみにケミハルキヌアリクイーンなのよ <laughs> 日本語で関係ないやそれで <laughs> 本当にスキンシップ話しますすき焼き食べたいだ正直私考えね私たちはスキンシップが多いと思います 今統制しますあご소리しても公安作ります時とか、うん、그냥寝る前携帯電話二人でする時とか、うん、掃除する時ずっとスキンシップしますじゃよでも掃除する時どうやってスキンシップしますかありますね <laughs> これが私ならばこんなんじゃないよこんなんで、うん、え韓国人のカップルでもスキンシップをしない人がいるの逆に 言いますじゃんえ韓国人のカップルなんかもうこんなじゃんちょっと待ってこれこれがどこパ違う違う違う頭頭こんなイメージ日本人の女性のイメージは韓国人カップルはもうずっとなんかもうチューしてるかハグしてるかそれなら数字は一応食べますよ중간네김경식도스킨십本当にこれは韓国人と付き合いますに韓国人男性の本当にスキンシップが多いあ多いとは思う 帰ってきた時にハグとかテレビ見てる時に離れて見てたら「よっぺかやじ」そんなとかあるじゃん。よっぺわやじし。よっぺわやじ。どうしても日本人同士のカップルだといやもうどうせ一緒に住んでるしわざわざ手つながんくてもとかあるじゃないですか別々に寝てるとかそれは絶対ないじゃん、うん、だじない寝る時怖いか一人で寝るか でもちょっと冗談のスキンシップも多いじゃないさっき言ったみたいになんかこんなとかそんなもありますけどでも私のイメージの中さっきより上手や口より上手本当本当本当いや本当本当いや韓国人のなんじゃないなんかピザで話すならばタートッピングやあなんかムーコギもありますごコギもあるチーズもあるトマトもあるケチャップもある日本人のなんじゃないなんかちょ一つ目ピッ でもそれメインが大きいねあそうそうそれがインプレッションが大きいでも結局私たちが初めて恋愛する時エスカレーターとかで私が手とかしますホグとかしますもうこれ恥ずかししました恥ずかしい見られたらどうしようでもその時それでもいいでしたあ私の考えが、うん、あちょっと外でスキンシップとか日本では失礼だから彼女がそんな考えかなそれあ失礼ではないけど、うん、恥ずかしいのと嬉しいのでどんなふうにしたらいいかわからない 어떻게해야돼요라고이야기이야기でもだんだん習慣になって慣れてきたけど、だから自分も今はしたい。さっきも私がゲームしました。その時隣に行けて、もう。何？エロいねこれはね。もう邪気あでも私あれを聞いたことある。ずっとラブラブでいたいならば、うん、お風呂は一緒に入らない方がいいって。 なんか同じ動物に見ますよなわかんないちょっと黒暗いエロい空間で脱ぐのとお風呂でなんかこうやってこうやってるのと違う <laughs> そうそうその時やっぱりね一緒にお風呂入るのは絶対楽しいけど長期スパンに1回ぐらいがいいじゃん今まで金魚食と一番ドキドキされましたスケジュールはやっぱり外とかでチャギがハグしてくる時とかは それやでもだから一番シンプルが一番いいチャリはスキンシップは当たり前と考えるやっぱりどこにいるかについて例えば人が多いところで手ぐらいはいいんですけど、うん、なんかちょっとかの私もちょっと嫌やちょっとね考え方がちょっと大人なんですよそういう部分それでは私は大人しい子供やなんか道端で韓国でチューしているカップルとか見たらちょっともうっていういうタイプなぜなら私ね2人の場所で頑張ります うん日本人のカップルチャギが見ててどうなんか今結構街で見るじゃないうん、韓国のカップルと違うところがある、あ違うポイントの一つうん、自転車が多いとかあ違うカップルだよあカップもあ外国人かもちろんねカップルでって言ったのちょっと韓国よりはカップルがちょっとクールなイメージがちょっとありますあなんか例えば2人が チャチャチャチャチャこれしながら歩きますとかじゃないかちょっとなんか距離もありますみたいなちょっと友達っぽいあちょ確かにそれはクールかもクリコのスキンシップのマストだ初めてはクリコはちょっと恥ずかしいっぽいはありましたんで、うん、今ねもう <laughs> もう自由にーパパワーダンスします。 <laughs> <laughs> なんか最初はいいんだけどなんかロマンチックな感じでこうハグしてくるんだけどその後になんかめっちゃ冗談とかしますよねも G2 私がちょたとなうなんか <laughs> なんかパジとかヒャーとかでも日韓カップルになるとスキンシップに対してのハードルは下がるのは確か嫌嫌だなじゃないけどわちょっとっていうのがだんだんなくなるかもでもあの韓国人もスキンシップがちょっと嫌な韓あの韓国人って誰か <laughs> 例えばこの韓国人はスキンシップが嫌や、うん、それならばかんあの日本人そんな考えがないじゃないよ、うん、パーセンテージとしては日本人よりもスキンシップに別にバリアがない人が多いから、うん、なんか日韓カップル見ててもなんか多分絶対日本人と付き合う時と同じ感じじゃないと思うまあスキンシップは愛のダンスという考えます <laughs> わからねえ <laughs> 私こんな感じわからねえ私スキンシップね 冬に食べる巣ばああ質問があります、うん、冬に、もう巣ばっないですけど、うん、なんどうやって冬に食べる巣ばという表現しましたかな冬に食べますかレアじゃないよあスキンシップは太平洋中の焼き芋と思いますなんでなぜなら太平洋太平洋は広いじゃないですか 広いこんな広いな海の中で焼き芋一つがこんなにありますそんな意味ですそんな暑いところに熱いものだったら絶対食べたくない <laughs> スキンシップはピラニアに食べられますボールペンと思いま <laughs> やっぱり日韓カップルだから日韓カップルらしくラブラブに終わりたいと思います、うん、嘘です